estamos teniendo una perturbación muy grave durante esa eh, reubicación. Eh, era básicamente lo que quería decir, para explicar y contextualizar un poco cómo se hace ese manejo de fauna en la zona. Muchas gracias. Muchas gracias a Tiene el uso de la palabra el señor Carlos Arturo Areiza Montoño. masacre de Lechales, la masacre de Orbajo, la masacre de Ituango, de Pescadero, de Lechales. Eso tiene que ver con este megaproyecto. ¿Y cómo nos van a reparar? En el cañón del río Cauca, los que somos cañoneros, sabemos que hay cosas comunes, pero no nos atrevemos a decir a dónde están, porque no creemos en un Estado corrupto, un Estado que aguantando hambre. Hemos hecho, yo soy uno que ha hecho más de, más de 10 derechos de petición y dicen que no, que no tengo derecho a nada. ¿Por qué no modifican el censo mal hecho que hicieron? Con la represa que yo les tengo en los puentes, en los pueblos y las zonas inclinadas, ustedes mismos lo están diciendo ahí. Nosotros sí la porque nosotros hemos nacido y criados allá en nuestro territorio, desde el impacto que nos hicieron a nosotros, no tenemos pescado, querían que teníamos el pescado. El pescado en los públicos se mete, y por eso es que hoy le reclamamos a Ibiza pública que hoy se realiza, donde se, están donde se está presentando los reclamos a la agencia, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, es reclamando por qué dieron un permiso para que se destruya la vida, por qué dieron un permiso para que vulneren la vida de las personas, para que destrocen el ecosistema, para que acaben con nuestra forma de vida que nosotros somos una organización de diálogo y pacífico en todos los sentidos. No utilizamos ningún tipo de violencia, usamos el medio del diálogo y el medio de la solución a la, problemática que hemos venido presentando los proyectos, los proyectos microcentrales hidroeléctricos en nuestro territorio. Nosotros a veces nos sentimos inconformes, nos sentimos de, eh, eh, sabemos que nos violan los derechos y por eso hacemos este tipo de, solicitudes para poder tener mejores acercamientos, buenos acuerdos y que las cosas funcionen por las vías legales y no que hayan dificultades pues, eh, la mayor. los órganos de control deberían de, ponerse en la mano del corazón, de ver que son campesinos, son personas humildes, seres humanos, que tenemos el mismo derecho que tienen todos, que tenga plata. Y aquí no vale la plata, aquí vale la vida. ¿Qué les puedo decir del proyecto? estamos fritos con eso, la palabra. Eh, reclamando el incumplimiento de la licencia ambiental con respecto a los impactos ambientales, sociales y económicos a las personas y el territorio del cañón del río Cauca. Ellos son los doctores de leyes, pero nosotros somos doctores del campo. De manera positiva, la audiencia pública es un buen espacio porque las personas que llevan mucho tiempo siendo atropellados por el Estado es de los pocos escenarios donde ellos pueden, eh, con micrófono, en tarima, con los funcionarios del Estado, realmente decir lo que ellos sienten. Con un límite de tiempo, pero por lo menos pueden decir algo. Es súper significativo para todas estas personas que han venido hoy, para nosotros. Es un reconocimiento político en, Colombia somos aproximadamente 200.000 personas que somos afectados por represas. Desde las primeras represas hechas en los años 50 y 60 del siglo pasado, eh, lo que la represa en Chicayá, en la costa pacífica, y las represas como el de Guatapel Peñol, en el, oriente antioqueño. Eh, actualmente la cantidad de personas desplazadas por represas acá en Colombia casi es la misma cantidad de personas asesinadas por el conflicto armado que tiene 52 años de existir. Ah, en este momento estamos luchando por las víctimas que tenemos en el cañón del río Cauca, por las fosas comunes que hay de nuestros familiares, de amigos, primos, vecinos, pero es un dolor que tenemos todos. Nosotros en el cañón del río Cauca, en una de las playas llamada La Arenera, teníamos una casa de la memoria que nosotros en el norte de Antioquia no tenemos una casa de la memoria, entonces teníamos, nosotros mismos hicimos una casa de la memoria, donde nosotros allí nos reuníamos a hablar de nuestras víctimas. De esa playa nos desalojaron y nos dañaron la casa de la memoria. no confiamos en el gobierno, no confiamos. Nosotros hemos exigido que haya una verificación internacional un acompañamiento, una seguridad para nosotros decir, acá hay una fosa común, por favor, hay que insumarla. Eso estamos esperando, eso lo hemos reclamado cada 15, cada 20 días, por favor, no se puede inundar con estas, con fosas, con estas víctimas que hay acá. La mayoría de, de personas que trabajan en el río son analfabetas. Es característico de un bariquero no estudió si no está primero, segundo de primaria, no tiene ni la básica siquiera. Entonces son personas que en otra parte no van a conseguir un trabajo, es imposible, ellos moralmente se afectan mucho, psicológicamente, lo que, lo que expresaba la bióloga ahora, eso es verdad, científicamente, e, eso es una afectación psicológica para las personas. Ahora, los gases que eso produce también, lo que pasa es que una muerte lenta, es una muerte lenta, que no sabe uno que es peor, si que, lo maten de una o que lo pongan a morirse lentamente, y eso es lo que nos va a pasar con la represa. Lo cultural es, lo cultural ya nunca se vuelve a recuperar, eso sí se pierde totalmente, porque nosotros no vamos a tener otro río igual para nosotros hacer lo que nosotros hacemos en este río. A nosotros la represa nos ha cambiado, por ejemplo nosotros sabíamos en qué momento el río bajaba, que podíamos recolectar más oro, sabíamos en qué tiempo subía, en los sonidos lo conocíamos cuando iba a subir, cuando él iba a bajar un poquito para nosotros, para que ya no. Para mí el río, puente de vida, puente de vida, de vida, de trabajo, de todo lo que usted quiera. Y que la ilusión más grande es que eh, nosotros logremos eh, trazar el camino para nuestros hijos, nosotros. O sea, que llegue una generación que no tenga esa problemática que nosotros tenemos. O sea, esa es la tristeza también de que los nietos de nosotros no van a, les vamos a contar en una película que por allá ha pasado un río y qué tal. Desafortunadamente, como vimos el año antepasado con la audiencia pública ambiental sobre la represa El Quimbo y otras audiencias ambientales que hemos visto, no vemos que mucho, que realmente cosas salen de estas actividades. Denunciamos eh, hay mucho papeleo y burocracia y lo que realmente vemos es que nada sucede. Hasta el momento llevamos casi un año y medio, ya va para casi dos años desde la audiencia pública ambiental con el Kimbo y hasta el momento la empresa AMGESA ha pedido dos extensiones de tiempo para dar una respuesta y hasta el momento no ha dado ninguna respuesta. Históricamente, como con lo que ya conocemos, pues es muy posible que en respuesta a eso, se supone que tiene que ser en dos, tres meses la respuesta, pero también es muy posible que estos cañoneros de nuevo tengan que salir a las calles, tengan que volver a enfrentarse a una manifestación y tengan que pedir, ¿no? reclamar que les den la respuesta a esta audiencia pública de hoy. Entonces, muy posiblemente eso sea lo que pase. Estos procesos de defensa territorial para muchas comunidades es un simultáneo aprender a luchar y aprender qué son tus derechos en este estado simultáneamente, que obviamente es un desafío y un reto bastante grande. Pues, o sea, la audiencia, lo que nosotros esperamos de eso es que, pronto el, proyecto se suspenda mientras se, habla con las comunidades, porque a las comunidades siempre se les ha negado el derecho a hablar, a reclamar. Entonces, con la audiencia buscamos es que se escuchen las comunidades. Por eso nos unimos también así, porque si no nos unimos no hacemos nada, una sola golondrina no hace llover. Pero aquí estamos en la lucha, vamos a ver de este encuentro, de esta audiencia ambiental, que yo de esto espero y pienso que nos suspendan el ritual, para que nos dejen disfrutar otros años más. Pero el río va a ser libre, cueste lo que cueste, el río va a estar libre. Pues bueno, primero que todo, primero que todo debemos tener equidad. Nosotros le dimos suficiente tiempo también a los solicitantes, de, 40 pasamos a 60. ¿Ya? mire, tenga la bondad, ingeniero, concluye porque, porque el tiempo es, concluya, concluye, ingeniero. Listo.